भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुका है आपको मनुष्य से देवता बनाने के लिए भगवान इस धरा पर अवतरित हो चुका है आपको मनुष्य से